per la nostra part només fer una breu referència a que la situació d'involució, de regressió, de deriva autoritària que viu aquest país des de fa 18 mesos pot ser i ho és una opinió crítica dels moviments socials, eh, d'espais col·lectius, d'organitzacions de drets humans però sobretot també ho és eh, en funció de les declaracions dels seus responsables policials i dels màxims responsables de la Conselleria d'Interior. Jo només referiré sis cites literals de, de frases dites eh, per la cúpula d'Interior d'aquest país eh, respecte a l'auge del control social i la cultura de la por a casa nostra. Eh, un mes després de que Felip Puig assumís la Conselleria d'Interior, com recordeu, va haver-hi una ocupació a la Casa de la Vaga, una, una Casa de la Vaga que es va rebatejar així en funció de la reforma de les pensions. Van ser identificades 418 persones en un procés jurídic atípic i irregular. Totes van ser denunciades per usurpació, com sabeu, totes van ser absoltes, però el més preocupant és que quatre dies després d'aquella identificació massiva en un mitjà de comunicació d'àmplia tirada, els Mossos d'Esquadra informaven que 169 persones eren antisistema, 49 eren independentistes i 18 eren anarquistes. És obvi que la ideologia de la, ideologia de, de, de la gent, la ideologia de la gent no forma part del DNI i que aquí es fitxa la gent pel que és, no pel que fa, i això remet directament al dret penal d'enemic, però òbviament el control social i ideològic de les persones que protesten contra la crisi entra en uns paràmetres eh, i en uns esquemes que no són d'un règim democràtic sinó d'altres actituds. Quatre mesos després, el màxim responsable de la Conselleria d'Interior, amb unes declaracions a RAC1, va afirmar literalment que en la lluita contra la dissidència política i social d'aquest país aniria eh, més enllà de la llei, amb les armes de la llei i una mica més enllà, va ser literalment, això ho hem comprovat malauradament, 20 dies després d'aquella operació, el màxim comandament de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra deia per retransmissió, comunicacions policials, que o generem pànic on ens traiem d'aquí, en referència a l'ocupació de, plaça, de plaça Catalunya i a l'intent de desallotjament. I com sabeu, fa un mes, eh, Sergi Pla, <clears throat> eh, comissari de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra, màxim responsable de la brigada mòbil, afirmava a televisió, banalitzant el dolor alier, eh, que fins i tot haurien atunyat a Mahatma Gandhi a la plaça, a la plaça Catalunya. Pensàvem que no havíem acabat de rebre el clau quan va sortir David Piqué en el Dia de les Esquadres, comissari de Coordinació Territorial dels Mossos d'Esquadra, un dels màxims eh, responsables en la cadena de comandament dels Mossos, i en el discurs més aplaudit del Dia de les Esquadres, on agents es van posar de peu i van ovacionar aquest discurs, va parlar de rates de claveguera, va dir que perseguirien a la dissidència eh, a la, fins a les seves coves, que ho pagarien molt car i que era indiferent si aquestes coves o aquesta claveguera era una assemblea que no representava ningú o la cadira d'una universitat. Òbviament, si poséssim aquestes relacions en blanc i negre i en altres èpoques també ens remetrien a altres, a altres situacions. Eh, I finalment, respecte a la banalització del dolor, respecte al 29M i la vaga general que s'ha saldat ja amb més de 100 detencions i 50 imputacions penals, Felip Puig eh, va tenir eh, la barbigràcia repressiva d'afirmar allò de s'ha acabat, allò passava per allà. El dia de la vaga passaven per allà, en les dades que tenim, a la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, com a mínim dos ulls, una melsa rebentada i, i, un, i un pulmó perforat. Són aquesta mena de declaracions la que també eh, arrelen en la voluntat de l'Observatori i de totes les entitats que donen suport a, a aquest informe de portar, de portar la política d'interior de la Generalitat eh, fins al Consell d'Europa i és obvi que no se'ns escapa que malgrat el temps i la distància tot té una certa reminiscència antifranquista. És a dir, ara que es parla tant de rescat, de rescat bancari, eh, resulta que els col·lectius populars, els moviments socials, el sector social que està, que està ancorat en l'esperança per canviar per canviar l'actual model socioeconòmic, ha de recórrer a Europa per demanar al Consell d'Europa que rescati eh, les llibertats fonamentals, els drets civils i les garanties processals i jurídiques que fa 18 mesos que estan en profundament en entredit eh, en aquest país. Gràcies, un agraïment també a l'Observatori, és cunyà personal, però de fa d'aquestes dècades, d'aquests tants anys que està l'Observatori, que sens dubte, si no fos per l'Observatori, aquest país no seria el mateix. Amb vosaltres, eh, Iñaki Rivera, coautor de l'informe.